የድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ብለው አያይዘው የጻፉትም ጥቆማ ደርሶናል። እናመሰግናለን። የፌስቡክ የቀጥታ ስርጭት ደንበኛችን ፋሲል ሲራክ ከበዓሉ አንድ ቀን ቀደም ብለው ነበር የጻፉልን። እሳቸውም እንኳን ለአድዋ ድል በዓል ከወዲሁ አደረሳችሁ እላለሁ። ለመላው የዲደብሊው አዘጋጆችና ቤተሰቦች በሙሉ አድዋ የመላው የአፍሪቃ ሕዝብ የድል በዓል ነው። ይህንን ድል እውን ያደረጉት የእምዬ ሚኒሊክና የእቴጌ ጣይቱ አመራር፣ የጦር አመራሮች ልዩ ብቃት እንዲሁም ከመላው ኢትዮጵያ የተውጣጡ ጀግኖች አያቶቻችን ምስጋና ይገባቸዋልና ይኸው ዛሬ እኔና መሰል ኢትዮጵያውያን በኩራትና በጀግንነት አንገታችንን ቀና አድርገን በየቀኑ እንድንኖር አድርገውናል። የአድዋ ድል በዓል ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ሊያኮራ ሊያስደስትና በዓሉን ለማክበር የሚያስናፍቅ መሆን አለበት እንጂ የሐሰት ትርክቶችን እየነደፍን እያስተማረንና እያጮህን ትውልዱን ድንቅ ታሪካችን ላይ ልንለያየው ልንከፋፍለውና ከኢትዮጵያዊነት ደረጃ አውርደን ወደ ብሔርና ጎጠኝነት ልናስገባው አይገባም። ብለዋል ፋሲል ሲራክ። የሰው ልጅ አባቶቻችንና እናቶቻችን ሀገራችንን ለውጭ ጠላት አንሰጥም በሚል መንፈስ በሰሩት ብርቱ ተጋድሎ ምክንያት ሀገራችን ለዘላለም በከፍታ ላይ እንድትሆንና የጀግኖች መዝገብ ላይ እንድትሰፍር አድርጓታል። ውድ የሀገራችን ህዝቦች ወንዶች የጀግናውን የአንድነት ምሳሌ የአጼ ምኒልክን ጀግንነት በመውሰድ ሴቶች እናቶችና እህቶቻችን ደግሞ የእቴጌ ጣይቱ እንቁ ተምሳሌት ታሪክ በመውረስ የሀገራችንን አንድነት በመ በመጠበቅ ከከፋፋይ መረብ ራሳችንን በማውጣት ከብዙሀን የተፈጠረች ሀገር ለብዙሀን የምትመች ኢትዮጵያን በማስቀጠል በኩል የአባቶቻችን የአንድነት የጀግንነት ታሪክ ለመድገም እኛም የበኩላችንን አሻራ እናሳርፍላለሁ ብለዋል የወረባቦው ደንበኛችን ዋና ሳጅን ሰለሞን ማሞ። ሌላው አስተያየታቸውን በድምጽ ቀርጸው የላኩልን ደንበኛችን ደግሞ በአዲስ አበባ የአድዋ ድል አከባበር ወቅት የተፈጸመው በጣም እንዳሳዘናቸው ይናገራል። ይናገራሉ። ውድ ጀርመኖች የአድዋን ድል ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ መከላከያና ፖሊስ አንድ ላይ በመሆን ሰው ወደ ሚኒሊክ አደባባይ እንዳይ በአራቱም አቅጣጫ አስለቃሾች እየፈሰሱ ህዝቡ ላይ ችግር እየፈጠሩ ነገር ተመልክቻለሁ። ህዝቡን ማጥቃት እኔ በጣም የሚገርመው የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ነው ወይንስ ህዝቡን የሚያጠቃ ሚኒስቴር መባል ያለበት? በእንዲህ እኮ መከላከልን ሳይሆን መከላከያ ሳይሆን አጥቂ ሚኒስቴር ነው መባል ያለበት ነው። ብዙ ሰዎች ይህን ነገር እየተናገሩ ያሉ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አመሰግናለሁ። የሀረሩ ደንበኛችን መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩም ስለ አድዋ የሚሉት አለ ግጥም ገጥመው ልከውልናል። ለንሆ ግጥሙ ደድ የመገደል መከራ ስንመለከት በኢትዮጵያ ታሪክ ካለፉት ሂደቶች በአስከፊነቱ ወደር የለሽ እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። ይሁን እንጂ የዚህ ጥቃት ሰለባዎች ከፖለቲካው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ንጹሐን ዜጎች መሆናቸው ደግሞ ጉዳዩን ወደ ዘር ማጥፋት ወንጀል ይወስደዋል። በመሆኑም በነኚህ አስከፊና ጭካኔ የበዛበት አራት ዓመታት ዘር ተኮር በሆነ ጥላቻ የተሰደዳችሁ የተጋደላችሁ ጭቁን ዜጎች በዚህ በደረሰባቸው በደረሰባቸው ጥቃት ምንም ሳትደናገሩ ተሰባስባችሁ በመደራጀት እንደ እስራኤል ዜጎች በአንድነት በመቆም ጠንካራና ታላቅ ሀገር በመመስረት የቀደመ ታሪካችሁን በመመለስ ዝናችሁን በዓለም በማሳወቅ አንገታችሁን ቀና እንድታደርጉ እያሳሰብኩኝ የጠፉትንም ወገኖቻችሁን ፈጣሪ በጥፍ ጨምሮ እንደ ባህር አሸዋ እንዲያበዛቸው ስማጽን በፈተና የሚያልፍ የተባረከ ነው የሚለውን የፈጣሪ ቃል በማስታወስ ይሆናል ብለዋል። አዲሱ አስታጥቄ ከጅማ ዞን ሊሙ ገነት ከተማ ወደ ቀጣዩ መልእክት ስናልፍ ዞን ባሉት ወረዳዎች ለልማት በሚል ሰበብ የመንግስት ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዝ በማስገደድና በማስፈራራት እየተቆረጠ ስለሆነ እባካችሁ ጩኸታችንን ለዓለም ሕዝብ አሰሙልን የሚሉ ሁለት በተናጠል የጻፉልን የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ብሶታቸውን በድምፅና በጽሁፍ ገልጸውልናል። ስሜ መላኩ አስፋ እባላለሁ። የሚኖረውም ከደቡብ ምዕራብ ክልል ሰፋ ዞን ብጣ ወረዳ ውስጥ ነው የሚሰራውም ውሃ ማዕድን ቢሮ ነው። ደሞዛችን ያለ አግባብ ያለኛ ፍቃድ ያለኛ ፍርማ እንዲቆረጥ በካቢኔዎች የተወሰነ ከባድ ክስ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ እኛ ለሚመለከተውም ብንጮህ ማንም ሰሚ ያጣል? ይህንን ፌደራል መንግስት አይቶ እንመክረን ብለን ማመልከቻ ብናስገባም ዝምታ መርጧሉ። ስለዚህ የሚመለከተው አካል መፍትያችንን እንዲያስከብርልን ስንል ነው የምናመለክተው ሙልጌታ ይለባላለሁ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነው ከፋ ዞን እና ወረዳዬ ገዋታ ነው። ዋና ቅሬታ ያስቀመጥኩት የቦንጋ ከተማ ልማት በሚል ፕሮጀክት ወይም ከተማውን በጋራ እናልማ በሚል ከህዝብ ይሰበሰብ ገንዘብ ነበር። ከዛ እኛ መንግስት ሰራተኞች ፖለቲከኞቹ አወያይቶ አስማምተው ነው ደሞዝ ላይ መወሰን የሚችሉት እና ያለምንም መስማማት ዝም ብሎ የወር ደመወዛችን እየቆረጡ ስለሆነ ይህን ቅሬታ ለሁሉም ህዝብ ለማሰማት ስለፈለግኩ ነው የሚሰጃለ። በአሁኑ ኑሮ ውድነት ይሄ መቀነስ ማለት እጅግ በጣም ስጋት ላይ ስለከተተን ነው። አሁን በሚገርመው ሁኔታ ሁሉም public servant ከግማሽ በላይ በሚባለው ልክ petition እያሰባሰበ ወደ ፍርድ ቤት መክሰስ ምናምን process የጀመርበት ሁኔታ ናለው። ያለው። እኔም ከዛ ውስጥ አንዱን ያለ ፍቃድ ባልተስማማውበት ባልተዋዩት መቆረጡ ትክክል አለን በሚል ፒቲሽን አሰባስበን እስከ ፍርድ ቤት የመሄደ ሁኔታ ላይ ጀምረናል ነው ብለው ያለ ፈቃዳቸው ለምን ከሰራተኞች ደሞዛቸው ይቆረጣል? ምን ያህሉ ሰራተኞችስ በዚህ ተስማምተው ነው ስንል የከፋ ዞን የግዋታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታዬ ታከለን በስልክ ጠይቀናቸው ነበር። እሳቸውም ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። በጉዳዩ ላይ በአጀንዳው ላይ የጋራ ሆነ ውይይት ሳይደረግ በእንደዚህ ነገሮች ውስጥ አይካሄድም። አንዳንድ ሰራተኞች በመድረኩ ላይ ያለመገኘት ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ ያልፈረሙ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ በዛ ሂደት ውስጥ እንዲሁም አጠቃላይ ሌሎች ወረዳዎች ስላሉ ቆርጠዋል ወይ የምለው ነገርም የሚያቀርቡበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከፈረመ በኋላ አይ እኔ ሌላ ወረዳ ላይ አልተቆረጠም እና የእኛ ይመለስ የሚል ጥያቄ የሚያቀርቡም አለው። በእርግጥ እንደ አስተዳዳሪ እኔ ጋር የደረሰ ነገር ባይኖርም አንድ የተወሰኑ ሰዎች ደሞዛችን ተቆርጠዋል እና ይመለስ የሚል ጥያቄ እያቀረቡ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ሌላው ሰው ሳይኖር petition በመፈራረም አንዳንድ ነገሮችን የብዙሃኑ ድምፅ ይሰማል በማለት አስር አስራ አምስቱ ነው የሚጠይቁበት ሁኔታዎች አሉና ያው እስካሁን formally እኔ ጋር የደረሰ ነገር የለም። ስደርስም ያው ምላሽ የምንሰጥበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ በአጠቃላይ በድምጽ ብልጫ የተወሰነ ነገር ነው ነው የሚሉኝ በሴክተር ውስጥ እንደውም ሲኬድ አንድ ሰው ያልፈረመበት ሁለት ሰው ያልፈረመበት በመድረኮች ላይ ባለመገኘት እንደውም ሌሎች አንዳንዶቹ ትምህርት ላይ ሙምኖ ለምሳሌ አሁን እንደ ወረዳችን በዩኒቨርሲቲ ገብቶ በ public service እድል በመስጠትም ሆነ በግል ወረዳ መንግስት ፈቅዶ የሚማሩ ሰዎች አሉ፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ሰዎችም ጭምር በስልክ እየደወሉ አይ ደሞዝ ሲጠየቁ ችግር የለም እኛ ስንመጣ እንፈርማለን፣ የልማቱ ተቋዳሽ እንጂ መሆን አለብን፣ እንደ ማንኛውም ሰው መዋጣት ነው አለብን የምለው ነገር ምን ምላሽ እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ አብዛኛው ሴክተሮች ላይ በተደጋጋሚ የተወያየበት እንደውም የመምህራን የካቲት ወር ላይ ይገባል ለተባለው የዞን ኢመማው አንድ ወር ማሰቢያ ጊዜ ይሰጣቸው እቅዳቸው የሚከልሱበት እድል ይሰጣቸው በሚል ነው የቀረውና አጠቃላይ ወጥ በሆነ መልኩ እየተወያዩ በሚዲያም በተለያዩ ነገሮች መጀመሪያ አካባቢ ያላመኑ ጉዳዩን ይቸግረናል ለምሎ በእርግጥ የአንድ ወር ደመወዝን መልቀቅ ከባድ እንደሆነ ይታወቃል እና ጉዳዩ ከባድ ቢሆንም በተደጋጋሚ አመራሩ የሰክተር ኃላፊም ጭምር እየተግባባ የመጣበት ነው እና ያው አንዴ በእርግጥ ሁሉም ሰው ወጥ የሆነ አስተሳሰብ ላይይዝ ይችላል እና በዛ የአመጋገብ ሁኔታ በተለይ በጣም አስጨናቂ ነው ያሉት ፓትሪክ ዮሴፍ ሕይወትን ለማዳን አስቸኳይ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል የሚል ጥሪ አቅርበዋል። ለሁለት ዓመት የዘለቀውን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፕሪቶሪያ በተፈረመው ስምምነት ቆሞ ሰላም ቢሰፍንም በግጭቱ ምክንያት ዘላቂ የሆነ ሰብአዊ ዳፋ አሁንም ብርቱ መሆኑን ኃላፊው በመግለጫቸው ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከጦርነቱ በፊት በትግራይ ስራውን የሚያከናውንባቸው 250 አምቡላንሶች እንደነበሩ ያስታወሱት ኃላፊው አሁን የቀሩት 82 ብቻ ቢሆኑም አብዛኞቹ ከአገልግሎት ውጭ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የአሽከርካሪዎች የነዳጅና የመለዋወጫ እቃዎች እጦት ግለሰቦች አስቸኳይ የሕክምና እርዳታ በሚሹበት ወቅት እክል እየፈጠሩ ሞት እንደሚያስከትሉ ኃላፊው በመግለጫቸው ጠቁመዋል። በመግለጫው መሰረት ባለፉት ወራት የጸጥታ ሁኔታው በመሻሻሉ ምግብ፣ ውሃና የጤና ክብካቤ ላጡና ለመድረስ አስቸጋሪ በሆኑ አካባቢዎች ለሚ ለሚገኙ ማህበረሰቦች የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ሰራተኞች እርዳታ ማድረስ ችለዋል። ውጊያ ካበቃ ከወራት በኋላም ፓትሪክ ዮሴፍ እንደሚሉት የትግራይ የአማራና የአፋር አካባቢዎች የጦርነቱን ያልፈነዳ ቅሪት ተሸክመው ይገኛሉ። ይህ ደግሞ ለነዋሪዎች በተለይም ለህፃናት፣ ለገበሬዎችና በሺዎች ለሚቆጠሩ ተፈናቃዮች የውጊያው ድማ ወደ ነበሩ ቀዮቻቸው ለመመለስ ስጋት ሆኗል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት የአገራቸውን የመከላከያ ሚኒስትርና የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ከስልጣን አነሱ። ፕሬዝዳንቱ ሁለቱን ከፍተኛ ባለስልጣናት የሻሩት ትላንት አርብ ይፋ ባደረጉት ውሳኔ ነው። ከስልጣናቸው ከተነሱት መካከል የመከላከያ ሚኒስትሯ አንጌሊና ቴኒ፣ የፕሬዝደንት ሳልቫኪር የረዥም ጊዜ ተቀናቃኝ የሆኑት የምክትል ፕሬዝደንት ሪየክ ማቻር ባለቤት ናቸው። የሬክ ማቻር ጽህፈት ቤት በውሳኔው ላይ ከፕሬዝደንቱ ጋር ምክክር እንዳልተደረገ አስታውቋል። አንጌሊና ቴኒ የደቡብ ሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ለማብቃት ከአምስት ዓመታት በፊት የተፈረመው የሰላም ስምምነት ዋነኛ አካል የሆነው የሱዳን ህዝቦች ነጻ አውጪ ንቅናቄ በተቃውሞ አመራሮች መካከል አንዷ ናቸው። በስምምነቱ መሰረት የደቡብ ሱዳን መከላከያ ሚኒስቴር በማቻር ፓርቲ፣ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር በአንጻሩ በኪር ፓርቲ መመራት አለባቸው። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ትላንት አርብ ባስተላለፉት ውሳኔ የራሳቸው ፓርቲ አባል የሆኑትን የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩትን መሐሙድ ሰለሞንን ጭምር ከስልጣን አባረዋል። ፕሬዚዳንቱ ሁለቱን ሹማምንት ለምን እንዳባረሩ የተሰጠ ማብራሪያ የለም። የፕሬዚዳንቱ ቃል አቀባይ ሊል ማርቲን ማንየል ለምን እንደተባረሩ አሁን ምክንያት ልሰጣቸው አልችልም፣ ነገር ግን የተለመደ አሰራር ነው ሲሉ ተናግረዋል። ቃል አቀባይቱ እንዳሉት ከስልጣን በተባረሩት ሹማምንት ምትክ ረገድ የተላለፈ ውሳኔ የለም። የሬክ ማቻ ጋር ቃል አቀባይ ፑክ ቡዝ ባልዋንግ የፕሬዝዳንቱ እርምጃ ስምምነቱን የጣሰ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ይህ ዶይቸ ቨለ ነው። ስድስት የናይጄሪያ ግዛቶች ባለፈው ሳምንት የተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ውድቅ እንዲሆን በአገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያቀረቡትን ክስ አቋረጡ። የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባል በሆኑ ገዢዎች የሚመሩት ግዛቶች የናይጄሪያ ምርጫ ኮሚሽን የራሱን ህግጋት አልተከተለም ሲሉ ከሰው ነበር። ግዛቶቹ የ176 ሺህ የምርጫ ጣቢያዎች ውጤቶች ወደ ምርጫ ኮሚሽኑ ሰንዱቅ መከማቸት ቢኖርባቸውም ሳይሆን በመቅረቱ በክሳቸው አንስተዋል። ሶኮቶ፣ አዳማዋ፣ ባየልሳ፣ አክዋ ኢቦም፣ ዴልታና ይድረስ ብላችሁ በአድራሻችን የላካችሁልንን መልእክቶች መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ እንዲሆኑ ያስችላችኋል ተብሎ ይታሰባል። ለዲ ራዲዮ ሀና ደምሴ አዲስ አበባ። ለዘገባው ሀና ደምሴን አመሰግናለሁ። ይድረስ ብላችሁ በአድራሻችን የላካችሁልንን መልእክቶች መልሰን ወደ እናንተ የምንቶ በደረሱን አስተያየቶች ይሆናል። ባይነሳኝ ከሲያትል ዋሽንግተን እንኳን ለአድዋ